баршаңызға қайырлы таң иә күн әлде түн бәлкім кеш шығар кімге қалай ыңғайлы бірақ десе де құлақ салып назар салып тыңдаңыздар сіздерге айтарым бар не дейсіз бе әрине бұл тіл қандай біздің тіл не үшін олай демеңіз бұл қажетті басты тақырып біз бастаймыз сіздермен бірге мен дарын олжабай ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам кешірім сұраймын бір екі минут уақытыңызды алсам айып етпессіз әрине кім сіз кім болып келесіз мен қазақ тілі мұғалімімін өзге тілді балаларға қазақ тілінен сабақ беремін мәссаған қандай кездейсоқтық біздің тақырыпқа сай келіп тұр иә бүгін ғана осы тақырып жөнінде студияда ой қозғап келе жатыр едік негізі тамаша енді айтыңызшы жалпы мына балаларға қазақ тілін үйрету қиын емес па әрине балаларға жастарға қазақ тілін үйрету кейде қиындық тудырады Э, себебі э, қазір қазақ тіліне деген э, сұраныс аз сияқты қажеттілік аз сияқты осындай дүниелер кейде қиындық тудырады әрине енді бұны қалай түзейміз балаларға қызығушылықты қалай оятамыз бұны жас буынға қазақ тілін үйретудің әртүрлі әдіс тәсілдерін жаңаша тәсілдерін қолдану керек сияқты ә, мынау отбасында қазақша сөйлеу өз қоршаған ортасында айналасындағы достарымен қазақша сөйлеу деген сияқты дүниелерді қолға алу керек сияқты мынау абай айтады ғой адамның адам болып қалыптасуына үш түрлі фактор әсер етеді дейді бірінші ұстаз екінші ата ана үшінші қоршаған орта дейді яғни отбасында қазақша сөйлесе ол ата анасы қадағаласа анасы қазақша сөйлесе ол бала да қазақша үйренеді және де ұстаздар барлық жаңағы күшін жұмылдырып қазақ тіліне деген қызығушылығын оятса және де ортасында қазақша сөйлесе әрине ол тіліміздің мәртебесі өсіп жастарымыз қазақша үйренеді деген ойдамын тамаша яғни сіздің айтпағыңыз тәрбие тал бесіктен басталады яғни қазақша біз үйден бастап сөйлеуіміз керек дейсіз ғой иә әрине қазақ тілін бірінші үйде ә, үйдегі тілін қазақ тіліне айналдыруымыз керек одан кейін қоршаған ортада соны ары қарай дамытуымыз керек тамаша рахмет сізге сұхбат беріп көңіл бөлгеніңізге алғысым шексіз осылай балаларымызға қазақ тілін сусындатып сабақ беріп жатқаныңызға қазақ тіліне өлшеусіз үлес қосып жүргеніңізге алғысымызды білдіреміз жақсы сіздерге де рахмет жұмыстарыңыз табысты болсын бұл жерде мұғалім тәрбиеші біз ешкімді кінәлай алмаймыз бұл жерде қателік сіз бен бізде қымбатты көрермен мұғалімнің сөзінде айтқандай тәрбие тал бесіктен басталады біз қара шаңырақтың астында үйде үстелдің үстіне отырғанда қазақша сөйлесуіміз қажет екінші қажеттілік тудыру керек ал қажеттілік дегеніміз барлық жердің әдепкі қазақ тілінде болуы мейрамханалар аурухана мен емханалар банктер туризм фильмдер мен телехикаялар әндер мен әншілер мәдениет және тағы басқалардың қазақ тілінде көрсетілуі қазақ тіліндегі контент үшінші қазақша сөйлеуіміз керек бұны талай естіген шығарсыздар бірақ ең бастысы сол ғой шетелден келген кісі қазақ тілін білмей адамдармен сөйлесе оны түсінбейтінін көріп қазақ тілін оқымағанына өкінеді ғой тағы бір айтуға жөн зат қазақ тілі деген әдеби қазақ тілі емес қой ол дегеніміз мейлінше қазақша сөйлеу және сленг жаргон қолданыстағы кірме сөздер барлығын қазақшалау немесе тілімізге бейімдеу соңында айтарым адамды мәжбүрлеп тілге үйретуге болмайды адамды тілге қызықтыру керек сонда ғана адам тілді үйренуге өзі ұмтылады сіздермен бірге болған мен дарын олжабай қазақша сөйлеңіздер